No puedo hacer como y Arajé, me da pena. Mira, ¿qué es lo que vamos a comer? Lujao. Lujao. Lujao suculento. Suculento. Suculento. <laughs> Niño rata. Ya deja. Mira, ya tenemos el precio. Compra vaina ahorita, esta hora, en la mañana, cuando llega. Marico, esta vaina, ¿para qué coño sirve? No, mira, por qué tú crees? Figura. qué coño tú crees que sirve esta vaina? Esta vaina. Ni él sabe. Déjame, déjame, déjame. Bueno, a pues tener. No sé, marico. Ese es un juego que se puede jugar, jugar de Mira, ese es un juego, eso, eso, eso. can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll.